우와 amuk-amuk jaya krata singa barang pranyata ambebayani gerang kang kena pinandung kono wata ira tur angkara kang kasuwur gawe tunaning sasama yen lena kena lahi Eka paran Jasiro anggung sang sikro waspadakno apa kang kawis tara ya iki kasekten mami margane lena Bantenli